Adesso sì. Sei pronto a partire? Partire? Cos'è questo? Tieni, tieni. Milano Malpensa, Barcellona. Andiamo a Barcellona, frate. Domani. No, no, stai scherzando. Bro. No, no, no, te lo giuro. Te lo giuro. Uno è per me, uno è per te. Oh, ma c'è il mio nome. Bro, io non sono mai stato a Barcellona. <laughs> bro, è... Eh, no, tu sei pazzo, bro. Giuro. No, veramente? Giuro. Per me? Sì, è un regalo. <laughs> bro, non so che dire. È stato tipo, è la mia città che volevo sempre andare lì. Giura? te lo giuro. Io sapevo solo che non c'eri mai stato. <laughs> No, Mille, no veramente. Vieni qua, dammi un abbraccio. Grazie mille. Ci divertiremo un botto, frate. No, veramente, grazie. Bro, grazie mille. No, dai, frate, non piangere. No. Raga, mi sto commuovendo anch'io. Basta. Partiamo. È la prima volta che vedo questa cosa. Cioè, qua Padavone è riuscita a trovare wifi in aereo. Maledetto lui. Ho pagato tipo 90 euro. 90... Ma sì, solo per il volo. Non è vero, te hai chiarato tutto. Eccolo, lui deve essere il nostro uomo. Siamo in questo mezzo tutto per noi e l'avventura ha inizio. Ma niente manie di protagonismo, ma adesso Eh? tu <laughs> sei casato una 10? per te 2000? <laughs> Hola. No. Hola. mi llaman Federico. mi chiamo Giuseppe. No, mi llaman. mi llaman Federico. Federico. Es un placer. Es un placer. Conocerla. Conocerla. Wow. Eccolo. <laughs> Fai morire frate Calcolate lì c'è cioè, praticamente il nostro hotel Adesso ci siamo fatti una bella passeggiata sulla spiaggia Barcelonita C'è un magico tramonto non so cos'è una roba spagnola ma è buono vai vai vai oh bella allora ecco qua ci è andato questo dolce è palesemente schiuma da barba Hola, mi chiamano José, es un piacere placer conocerla. Baffuto sembra piaciuto. allora, qua abbiamo un problema tecnico. Che ore sono? Mezzanotte 10 e eh, Panda sta cercando di far rimettere il wifi perché non, non va Qual è il problema secondo lei? Qual è? Che qua blocchiamo tutto <laughs> Firewall of a computer that's not allowing computer to be connected Cioè capito? C'è un computer de merda ti ha detto Ti ha detto così Vamos Siamo davanti alla Sagrada Famiglia No Bellissimo Cioè sembra tipo Disneyland Bella eh? colorato, bellissimo. Grande. Grazie mille però. <laughs> mi sembra di stare a New York, mi sembra.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 No. <laughs> Sei arrabbiato. Sei un po' di... Oh! Oh! oh. oh. Vai William, vai William! Facci sognare! In questo momento stiamo per provare la realtà virtuale. Attenzione! <laughs> Mi hai fatto cagare addosso! Scontrate, attenzione, c'è uno scontro! Bro, sei dentro? Sono dentro, frate! Bro, È assurdo! Frate, ci sono le navicelle spaziali! Oddio! Oh! Cioè, era bellissima, tipo era come nei film del futuro che sei sull'astronave e spari agli alieni. Incredibile, io la devo comprare sta roba. Pezzi in cui bisognava saltare ed era vuoto e ti sembrava davvero di cadere nel vuoto cioè infatti a un certo punto stavo per cadere davvero assurdo cioè sembra di stare in un altro mondo